сәлеметсіз бе құралай сәлеметсіз кеудеңіз ауырып мазаламай ма аздап жайсыз сезініп тұрмын бірақ шыдаймын ештеңе алмайды. ендеше сауықтыру курстарын бастаймыз сауықтыру иә арнайы жаттығулар жасаймыз мына сіздің жаңа жүрегіңіз денеңізге бейімделу керек ағзаңыз жаңа жүректі жатсынған жоқ демек қимыл қозғалыс жасауымыз керек мен дайынмын дәрігер ендеше серуендеп қайтамыз ба асықпаңыз ештеңе етпейді жассыз күшіңіз көп сауықтыру кезеңі тез өтеді шаршасаңыз тоқтап демалып алыңыз дәрігер мынаны тастай салсам қайтеді осыған сүйеніп жүргенімді ешкім көрмей ақ қойса екен сіз қызықсыз мұны тастасаңыз қалай жүрмекшісіз сізге сүйеніп жүремін кеттік пе иә жүрейік дәрігер иә жаңа жүрекпен қанша уақыт өмір сүре аламын ә. кемінде он жыл бәлкім жиырма жыл кейбір науқастар тіпті ота жасағанын ұмытып жиырма жылдан асып та өмір сүріп жатады кеудемде үлкен тыртық тұрған кезде оны ұмыта алмаспын маған донор болған адамды айтпадыңыз ғой соны ойламай ақ қойыңызшы менің білгім келеді кімнің арқасында тірі жүрмін туыстарына ризашылық білдірейін сіз өз ризашылығыңызды білдіріп қойғансыз қалай biri жүріңіз арқылы Сіз ол адамды танитын ба едіңіз? Иә, әрине. Жақсы адам болатын. Маған ол адам жайлы айтып бере аласыз ба? Кейінірек айтып берсем болады ма? данияр саған бірдеңе айтайын деп едім не болды есің дұрыс па елдің өзінше науқаспен немеге қыдырып жүрсің онда тұрған не бар тіреуішпен жүруге ұялам деді жай ғана көмектестім жай ғана жай ғана сонда науқастардың бәрін өзің қыдыртып жүр екенсің ғой данияр орталықтың өсегіне қалғың келе ме бүйте берсең құралайдың кеудесінде алтын шаштың жүрегі соғып тұрғанын бәрі білетін болады ол әкемнің құлағына жетсе тындық екеуміз түсіндім сауықтыру курсын жандосқа тапсырамын әкең қашан келу керек еді білмеймін ол екеуміз сөйлеспейміз көп кідірмей келіп қалар мүмкіндігінше әкең құралайды көрмеген дұрыс екі апта шыдаса құралайды үйіне жіберемін ауданда дәрігер бар ғой әпкемнің жүрегін оған жаның ашқандықтан салған шығарсың ал егер басқа себеп болса данияр ант етейін өмірімнің соңына дейін жауласып өтемін сенімен сен елеп кеттің оған бір ғана себеп бар басқаша болуы мүмкін емес мен де солай ойлаймын ой таласпаңдар мінекей қайырлы таң о сәлеметсіз бе данияр әлімханұлы сәлеметсіз бе сіздің ұлыңыз не болып қалды ол қайда барып көргеніңіз дұрыс болады жүріңіз мінекей мәссаған мұны қашан жүр жарты сағаттай болды әдеттегідей төсегінде үндемей отырған еді сосын бірден тұрып ойыншықтарын алып қала тұрғыза бастады жарайсың ұлым бұл ненің нышаны екенін білесіз бе жоқ нақты білмейді екенмін бір кезде көрген нәрселерін бәрін жасауға тырысады бұл симптом менің жанданып келе жатқанын білдіреді таңқаларлық құбылыс иә жазылып келе жатқан сияқты ұстатпа қалың қалай сәлем сен тағы да гүл әкелгенсің бе мен саған әкелме деп едім ғой ренжіме енді әкелмеймін қалай тәуір болып қалдың ба дәрігердің айтуы бойынша жаңа жүрекпен он тіптен жиырма отыз жылға дейін өмір сүреді екен бәрі сәтті болғанына қуаныштымын мен де енді бара бересің бе түсінбедім Басқа сұрақтарың болмаса, бара берсеңізші. Менің жатып демалуым керек. Иә, әрине. Ертең келемін. Өзің біл. Гүліңді алып кетші. отадан кейін біртүрлі өзгеріп кеткен сияқтысың қалай суықсың ондай емес едің әлде жаңа жүрегің мінезіңе әсер етіп жатыр ма сау бол ермек 서울 әсет ханымға сәлеметсіз бе а кел данияр отыр иә қал қалай не жаңалық бар бәрі дұрыс жұмыс жоспары бойынша жүріп келеді ә, бейбіт қайда науқастарды қабылдап жатыр мен сенімен сол туралы сөйлесейін деп едім қалай ойлайсың орталыққа қалдыруға лайықты ма бейбіт білікті маман енді бұрынғы қателіктеріне нәтиже шығарады деп ойлаймын жалпы ондай адам орталыққа керек жарайды э, өзің қалың қалай жаман емес бас көтермей жұмыс істеп жүрмін айтпақшы мен құлыншағым дәмірдің қалы қалай аман есен сауығып келеді қойшы рас па иә әзірше өзіміз де алмай жүрміз беті бері қараған секілді Менің белсенділігі де артып келеді талмасы да бұрынғыдай емес сиреді ә, данияр қалай ойлайсың бәлкім ә, дәмірді арнай ә, арнайы мамандарға көрсетерміз жақсы болар еді ары қарай не істейтінімізді айтса болды мен онда профессор бекетпен сөйлесейін <coughs> а айтпақшы тағы да бір мәселе бар еді төртінші палатадағы науқасқа ота жасады әлгі дәліздегі э, қабырғаға сурет жапсыратын қызға ма дәліз оған ота жасауға болмайтын сияқты еді ғой білесіз бе о бастана қойған диагноз дұрыс қоймаған ә, ақауын анықтап емдедім әзірше сауықтыру курсынан өтіп жатыр екі аптадан соң үйіне жібереміз жарайсың данияр мен сенің талантыңа әрқашан сенетінмін рахмет тағы не болды ма иә болды болды жұмысыңа кірісе бер қуанышым бір şey жоқ мен сенің сауығып кететініңе сенгемін мұның бәрі дәрігер өтешевтің арқасы донор табыла салып отаға кірісіп кетті ғұмырлы бол ғұмырлы бол құлыным міне саған дәрумендер әкелдік қазір сенің ағзаңа керегі осы рахмет үйде не жаңалық болып жатыр ата бәрі жақсы құлыным бері екеуміз бақшаны ретке келтіріп қойдық жақсы болған екен әйтпесе дәрігер маған жарты жылға дейін ауыр жұмыс істеуге болмайды деді жағын уайымдама ол. Үйдегі шаруаның бәрін өзім жасаймын ғой. Тек өзің әуелі тезірек айығып үйге қайтшы. Мұнда қанша уақыт боласың деп жатыр қызым? Дәрігер Өтешев қанша уақыт болу керек десе сонша боламын. Енді мен үшін сол кісі жауап береді. ассалаумағалейкум Уағалейкум ассалам Кешіріңіз сіз осы орталықтың бас дәрігерісіз бе иә не айтайын деп едіңіз рахмет айтпақпын алғысым шексіз менің немереме қолыма өмір сыйладыңыздар қуаныштымын <laughs> <laughs> қуаныштымын жаңа жүректе табыла кетті жаңа жүрек дейсіз бе иә иә донор табылып емдеуші дәрігер даниал өтешев жаңадан жүрек салып берді менің қолыма өмір сыйладыңыздар рахмет сіздерге шынымды айтсам біздің медицина еуропадан кем емес екен ғажап иә иә иә иә рахмет рахмет рахмет алғысым шексіз талас айтханұлы шақырдыңыз ба Алдап, ғой сен оған жай ота жасамапсың жүрегін ауыстырсың ғой донорды қайдан таптың данияр шынды айтшы тек мен ойлағандай емес алтын шаштың жүрегі емес оның жүрегін салған жоқсың ғой солай ма айтшы оның жүрегін салған жоқсың ғой соны салдым саған рұқсат берді мен не істеуім керек еді алтыншаш өліп қалған қиналмасын деп өзіңіз айтқансыз иә мен саған қызым қиналмасын дедім бірақ оның жүрегін жылба басқа біреуге сал деген жоқпын ғой ал сіз рұқсат берер ме едіңіз ешқашанда да бақытты қыз болды. оны төртінші рет талма ұстадым сосын менің қызымның жүрегін жұлып алды ол тек қана сіздің қызыңыз емес түсінесіз бе ол менің әйелім баламның анасы жалғыз сіз ғана қиналып жүрген жоқсыз мен саған мұны ешқашан кешірмеймін жауап бересің әлі жауап бересің өмір бойы арыңмен алысып білдің бе нені айтасыз әке түсінбедім алтын шаштың жүрегін алғысы келген айт тез иә білдім әке қалай жол бердің а әпкеңнің жүрегін жұлып алуына қалай келістің сабыр етіңіз шәке, біз бір адамның өмірін ажалдан аман алып қалдық әке біз сонда сен де қатыстың ба Бейп, бейп тау. Менің сыртымнан қызымның жүрегін ұрлапсыңдар ғой әке алтын шаштың миы өліп қалған болатын Өзіңізде хирургсіз ғой бәрін түсінесіз ғой әке әке деме маған әкең емеспін сені сен де ұлым емессің айқайлап есі ауысқан ымдай бас салды кім айтты екен оған а жандос пен малика ғана біледі бірақ оларға сенуге болады енді кім айтса да бәрібір әрі қарай не істеу керектігін ойластыруымыз керек кейін тынышталар не дегенмен туыс емеспіз ғой сол үшін жазалай қоймас соған сене алмай тұрмын құлағым сенде талғат не айтайын дедің көмегің керек болып тұр күйеу баласымақтың жазасын беру айтпақшы көрген жерде көңіл айт деген алтын шаштың арты қайырлы болсын әттеген ай тым жас кетті иә yeah. қызғалдағымнан айырылдым ол аздай ана оңбаған данияр алтын шаштың жүрегін басқа біреуге салыпты ол барып тұрған нағыз қылмыскер жақсылап тұрып жазасын беру керек мынау не мынау қой қой не істейді қой маңырайды мә дейді иә келесі мынау не сиыр сиыр не істейді мөңірейді му дейді иә қандай ала сиыр иә ал мынау мынау не мынау ат аты ұнай ма қайырлы күн сәлеметсіз бе сәлеметсіз бе жағдай қалай өте жақсы бүкіл тапсырманы орындап шықты бәрін тез ұғып алады енді кішкене күрделісіне көшу керек сияқты иә жарайсың не екен бұл ат екен ат не істейді шабады кісіні дейді иә даниярдың ісі қалай алып қарасаң да заңды талғат бізде келісім презумпциясы бар тірі кезінде донор болудан бас деп жазып кетпеген адам қайтыс болса оның ағзасын басқа адамға салуға болады мен келісім берген жоқпын күйеуі келісім берсе де жетіп жатыр білемін саған не үшін келді дейсің ондай нәрсені қалай істеуге болатынын сен жақсы білесің ғой немерең әкесіз қалады деп қорықпайсың ба анасынан онсыз да айырылды маған немеремнен жақын ешкім жоқ дәмірді білікті мамандарға емдетемін сатқын әкенің керегі жоқ дұрыс сен мені ешқашан тыңдаған емессің талғат күйеу балаң тым өзімшіл бұл жақсылыққа апармайды деп талай айтқам саған соның кесірінен менің айнашым қайтыс болды сол кезде оны сонша қорғаштап едім тұрсын оның сондай зәлім екенін сол кезде білсемші айнашым сенің күйеу бала жасаған отадан қайтыс болған кезде менің қандай күйде болғанымды енді сезінген шығарсың жарайды мен саған көмектесемін сау болыңыз жақсы әсел оразқызы кіре беріңіз орталыққа өттік. шақырдыңыз ба иә кір жандос біздің ота жасағанымыз туралы сен ешкімге айтпап па едің жоқ кімге айтам? түсінікті жағдай былай талғат әлі де біреу жүрек ауыстырғанымыз туралы айтып барған сияқты енді жағдай қиындау мүмкін а енді не істейміз қорықпа малика екеуің туралы білмейді ол мен сендерге айттым ғой барлық жауапкершілікті мойныма аламын деп жандос саған бір айтарым бар иә айта беріңіз біз жүрегін ауыстырған құралай деген қыз сауықтыру курсынан өтіп жатыр ол әлі екі апта емделеді артық әңгіме болмас үшін сол іспен сен айналыссаң мінекей науқастың картасы жандос мен саған сенемін мұқият бол жарай ма жарайды бар басеке иә өткендегі жағдай үшін кешірім сұрайын деп едім бәрі жақсы жақсы сау болыңыз сау бол сәлеметсіз бе құралай сәлеметсіз бе ә, сіз мен танымайсыз ә, менің есімім жандос данияр әлімханұлының тапсырмасы бойынша келіп тұрмын өзі неге келмеді ә, ол кісінің қазір қолы бос емес науқастар өте көп сондықтан сауықтыру курсын сізбен мен өткізетін боламын сіз де дәрігерсіз бе иә болашақ дәрігерім сіз маған донор болған адамды көрдіңіз бе иә көрдім ол кім ә, бір әйел кім екенін дұрыс танымадым ол жөнінде данияр әлімханұлы сізге өз айта жатыр иә өзінен сұрадым айтпады тек жақсы адам болған деді егер ол кісі солай десе рас болғаны қалай жаттығуға кірісеміз бе келіңіз мына жерге тұрыңыз мен сізге көмектесейін асықпаңыз иә асықпаңыз қазір денемізді бос ұстаймыз қолымызды көтерген кезде демімізді алып түсірген кезде демімізді шығарамыз ал бастайық оң қолдан бастаймыз енді сол қолымыз сізге не болды әлсіреп кеттім иә басында әлсірейсіз бірақ та бізге бұл жаттығуды жасауымыз керек мен сізге істей алмаймын дедім ғой бұл жаттығуларды қайдан тауып алғансыз сіз менің дәрігерім емессіз данияр әлімханұлы қайда мен сізге айттым ғой ол кісінің қазір қолы бос емес деп өзі келген соң жасаймын жаттығуларды мен жасағым келмейді жақсы өзіңіз біліңіз неге тұрып алғансыз сізге жату керек дәрігер өте шықмаған, көбірек жүрсін деген жарайды сәлеметсіз бе сәлеметсіз бе мен бас дәрігерге келдім қандай бен? қазіргі емдеу тәсіліне риза емеспін назым кім ол талғат сейітханұлы сізге емделуші келіп тұр кірсін де кіріңіз сәлеметсіз бе менің есімім құралай төртінші палатадан келдім иә не айтайын деп едіңіз сұрайын дегенім сауықтыру курсын дәрігер өтешевтің өзі неге жүргізбейді не үшін студентін жіберген мен ондай мәселемен айналыспаймын сіз бас дәрігерсіз дәрігер өтешевтің маған өзі қараған талап етіп келіп тұрмын бұл жерге енді тәртіп орнатқаныңыз қалып еді жүрегіңізді алмастырғанымызға рахмет айтыңыз сіз үшін дәрігер өтешев қызметін пайдаланып қылмыс жасады қылмыс иә қылмыс дәрігер өтешев сізге заңсыз ота жасады ол өзінің әйелінің менің қызымның жүрегін салды шын айтып тұрсыз ба қарағым есіңізде болсын ондай отаға мен келісім берген жоқпын бермейтін дедім дәрігеріңізбен өзіңіз сөйлесіңіз барыңыз көргім келмейсіз барыңыз неге бұлай істедіңіз мен дәрігермін парызымды орындадым мен сізден сұрап па едім науқастың өмірі үшін соңына дейін күресу менің міндетім сонда сіз сүйікті әйеліңіздің жүрегін беруге дейін барасыз ба білесіз бе мен оны бәрібір құтқара алмас едім ал мені құтқарып қалдыңыз әйеліңіздің жүрегімен қалай өмір сүремін сіз соны ойладыңыз ба кімнің жүрегін салсақ та бұның маңызы жоқ деп ойлаймын маңызды тірі қалғаныма қуанып жаңа жүрекке енді үйрене бергенімде талғат сейітханұлы ота жасауға келісім бермегенін айтты қалай ойлайсыз сіздің әйеліңіз басқа адамға жүрегін беруге келісер ме еді бірақ бұл жағдайда әйелім мені әрқашан да қолдайтынына сенімдімін онда неге әкесі мені кінәлайды талғат сейітханұлының айтқанына мән бермеңіз жай ғана ұмыта салыңыз сізді де ұмытайын ба мұнымен не айтқыңыз келеді естідіңіз ғой мені бір күш сізге де тұрады данияр әлімханұлы ойымда басқа адам жүрген сияқты себебін түсінбей жүр едім сіздің әйеліңіздің жүрегін маған салған естігенде сонда ғана сізді күннен күнге жақын тартып барамын бұрын ондай сезім жоқ еді мұның бәрін айтып беру қиын бірақ сіздің қасымда болғаныңызды ғана қалаймын ол да мүмкін жаңа ағзаға үйрене салмай жатырсыз түйсігіңізге әсер етуі мүмкін бірақ ол да уақыт өте келе ұмытылады ұмытқым келмейтін шығар маған жаңа өмір сыйладыңыз бірақ енді бақытты болуым талайым. қазір ұйықтаймыз міне ары жазып қойдым мынау керекті қағаздар қызмет бабын асыра пайдаланған дәрігер ретінде заңсыз әрекет етті иә айыптауға жеткілікті құжат екен иә бұл тек бастамасы ғана тергеу кезінде тағы да деректер табылып жатса онда жағдай қиын тек осы қолға алуға қалай қарайсыз қанша дегенмен жақын туысқаныңыз ғой әбден болады керек сәлеметсіз ба данияр әлімханұлы сәлеметсіз бе шынымды айтсам сізбен осылай кездесуге аса қуанып тұрғаным жоқ қызмет бабын асыра пайдаланып заңсыз әрекет еткеніңіз үшін сіз тұтқындаласыз негіз бар ма негіз бар талғат сейітханұлының арызымен марқұм әйеліңіздің қайтыс болғаннан кейін донор болудан ресми түрде бас тартқан құжаты мүмкін емес сіз әйеліңізді жақсы білмейді екенсіз міне нотариустың куәландырған қағазы астына қол қойған егер де ол қандай да бір құжатқа қол қоятын болса менімен ақылдасатын еді бұл енді біздің қолымыздағы бар дерек сондықтан сіз бізбен бірге жүруіңізге тура келеді жақсы қазір о дәмір дәмір балапаным менің келе ғой келе ғой атаңа келе ғой алтыным менің сол талғат сейітханұлы ұлыма өзіңіз бас көз боласыз ғой оған уайымдамай қойшы жүріңіз данияр сен қайда қайда дәмір дәмір тоқташы тоқташы бала апа апа апа біледі кім жылағанын күлгенін жүрегінің жүдеп қайта түлеп жүргенін тоқтатыңыз жіберіңіз түсінбедім босатыңыз деймін не себеппен босатамын жағына арыз жаздыңыз қылмыс керді. иә мен мен ол нағыз маман ретінде әрекет етті дәрігерлік парызын орындады иә босатыңыз жіберіңіз маған арызымды қайтарыңыз